Nagu where are from? I'm from America. Where am I be? I'm from Anambra State. You been there? I know Adakwa Anambra. Mm, what happened to you? I'm carrying from this. Okay, so Igbo man. Huh? So Igbo. Izumu n'otu na ka anyị na lekwe ndị Fulani ndị stop right now. Stop, stop, stop, stop, stop. nine has been doing your yeah with the noise the plan man the yeah aqua and man the you different type of cloth huh different type of fabric ha bụ pọmpụ ha bụ kala ha bụ ihe niile nla ya ada chineke ihe m nuzikwara ụkwa ya okpo ndị apịawazikwa igwe nla anya nwanne m bụ akụ m jizọs ọzọ jizọs a ga-egbu msa jizọs ka nnọọ ka ime mbịa dọjiwazie wezie fom nụ ka ha jide n'okpuru taya moto bikọs mụ adọjigazi ka ha ejigodo fon m n'okpuru taya moto nye ọzọ zita my sekọnd nye ọzọ m ya otu eji izu ọspa nke ara bifo dị ndị vilanti izu ụmụnne ochi vilantiz pụtazie na pịawazigbo ihe igwe dị na pịazie nke ọzọ abịazo pịawazie ma aba mmadụ na ta ma sekọnd anakọrọ ma fon ma ihe niile ya nke m gọta ngọd datị na ebilitere m si na ha n'ụkwụ agbajie na m leta tangod mepezie ahụ m otu a enweghị nwa pastọ hia na god thank god ọ dị fili m ebe a na ekele dịrị chineke ah. na sevru life a today aha m amadeze from ndị okigwe izu vigilante after ndị izu isoch vigilante anyị fụtara ụmụnne ochi anyị fụtara anyị fụtara saịdị yunivesiti imeke na ghana ata ndị fulani ndị fulani n'ọnụ ndị a even ma moto m sef ha gbakachara bulet na moto m everywhere ma ndị m bụla moto ha gbatachara bulet you are affected with the bullet uh, uh, no yes all scratching all small all the school small it's okay mm. so nna ikwu kedu iche ediri Hello. i'm going to anambra anambra ka nna can ndị fu my mother swear anambra onye nya mụta onye ma mụta na ediri aiba m ebe a ma agba m up to Month was up to it's something thousand in na ma my traveling bag with my documents everything m ji arụ ọrụ ya ka m pụtara ebe arụ mfụ ndị babịa hụdo many peoples may be seeing this picture many peoples ma nwee mbụ wee wee once this obodo adị concern nwere na amara ya m um, ihe gbasara ọrụ mere odu a look at my ya ihe a bụ bullet ka agba m ihe ma chineke nna mere ebere na aka m ihe arụ niile na azụ m eji mma ma osisi ma osisi ma ihe na-enwe kujisie m aka ma mma ma ndị isi ha yi ọzọ ndị ahụ And the driver and I can go for driver. No problem, I get there. Uh, can I be reaching like here, madam? You are affected with the bullet? Yes, I have a little scratch. Okay. Ihe mere n'ụtụtụ ahụ, anyị nọ na anyị gaga ahịa. So pụtazie n'ụzọ na-atọ after Satan University. Ndị Fulani si from bush mapụta ma ndị drescha ka ndị amị ka sekuriti onwe ụdọ egbe ha eburu bido gbawa egbe n'elu mezi anyị atak agbawara awa tank taya so chineke ma mara ha akpọrọgo my drive redi but ndị izu ụmụnna ochi sekuriti bia mapụtara bịa rescue anyị in fact they did a very good job today. ndị mmadụ chineke onye ọbụla pụta bịa sọpọtụ ha bikos ọrụ ha nọ n'ụzọ a karịrị akarị witadem witadem ihe ihe karị metọ nwere ịga na-aga n'ụzọ ọnụ ha nwa bịa anyị tụrụ ha ma draiva mechaa meskip gbawa ọsọ anyị afụbeghị ya na ihe ahụ ndị mbịarabịa mana chineke ga-eji gosi ha iwe chukwu ka a gata otu ụbọchị ọ ga-abụ story to them they will see their life i thank you well, no problem so, no i'm covering yes madam onwe yi nwere chukwu madam onwe yi nwere chukwu. Eh, eh, in fact I'm very very happy because I had adanyechala m today so really thank god ọwụ the security man on nọ na spiritual university kwụsịrị m kwụsịrị m ji wee kwụsị biko ihe m na-ekwu ndị ụmụnne let us come out let us come out and support these people because they did a nice job this month because without them ha nwere ike those people ha kpọrọ ha I don't, maybe they will kill all, many of them. And that's one the Fulani, according to them. Madam Gafan. Afam bụ Georgina. Akpọbata. From where? Ama onye nna atọ. Thank you. Onweghị ga eme. Amen. My brother dị ime ihe niile asị m Chineke riwe otuto because ọtụtụ okwu nwere kara isi Chineke mere. Anyị abago ndị ala ọnụ abalị If not amara Chineke, ọ nna anyị aka pụta. No problem. dị Si village. No problem. They know say So ị na-apụta na ihu university ebe a. duzie ka a na-acha dongo dongo dongo anyị akwụsị ịmata anya hụzie ka almost motos nọ n'ihu ebe ọrị egbe na-arụguziere ndị a na-arụghere uche aka ọlụgo m somebody from from eziama si alekwa ihe na-eme ka ọma ma ọ ga-enye aka mee ndụ vigilante e, e, e, ka ọma ma ọ ga-agwa ndị vigilante na-atọ si lekwa ihe na-eme na nchọgote ugwu ụba ha na anyị na-ebe a na-ele ndị ahụ ibi mmecha kpọwụrọ my brother na abara akpọ chief onye agwara kwesị ya lekwe ihe na-eme ọnwụ na o nwere onye ọbụla ma o ji ya fon nọmba from vileji ya kpọọ ka ha bịa ebe a so chukwu si eme ihe a nọzi ebe a ndị eh, vigilante izu ụmụnne otu so ha ala ndị a all anyị nwere ebe a today I'm just telling you anyị gara ntị gara anyị egbe ka na-arụ kwere na My great people, it's very, very sad. And this is a breaking news. In Umunosh, I want you all to understand that Fulani have entered and they have begun to, you know, do what they know how to do best by kidnapping, killing, and doing all manners of things to our people. This thing happened in Umunoj, and the, the warriors of Umunoj counter them. I hope every one of you listening to what those people that they were there said from their mouth. Those people that they were targeted. Like I always tell my people, You see Fulani, Fulani, they don't have anybody like we are targeting this particular person. In Fulani, there is nothing like that. You will be the target. I mean, when you are in a wrong place at the wrong time, then you become the target. And this is the way of Fulani. they are not coming to target some particular of uh, particular people no but whenever you are in a wrong place at a wrong time you become the target now you begin to understand what is happening and i want our people to buckle their belt and embark on this journey you people should go and find them this is those people that Ojo or Carlo give our land to probably Ojus Okalo tell them because you people should also remember what Ojus Okalo said before the uh, the, the people uh, the people of Biafra won Ojus Okalo to stop those nonsense that he's saying that he's go and uh, he will go and bomb our people he will go to the the bushes and begin to do all manners of things that he's going to come with nigerian uh, military nigerian air force nigerian battalion that is exactly what Ojus Okalu said and now you hear what those people said these people are putting nigerian zoo uniform their military uniform now you begin how you see how these people operate I want you people to go and look for them where they are. That is how you can be able to survive. We will keep on saying this. This is a breaking news. What is happening today in um-, Umunosh, in Biafra land, Fulani have been taken over. They are taking over. And some of our people will say that we are, you know, we just like to talk. and I will keep on saying what I'm saying because I have chosen my part to always tell our people what is going on and what is about to come. I keep on saying this without any, missing word that Biafra is the key. And you people have to equip the people of Umunosh so that then we go and find these people in that bush they are. They are in that bush that you are seeing near to that place that is where they are coming from and that is where their hideout is you people should go and find them you look and you see what i i mean just a disturbing story from our people what fulani the foreigners are doing in our land these people are not the indigenous of the land of biafra they are not the owners of the land but they are telling you that they must take your land by fire by force that is what they are telling you and our people should buckle their belt and do the needful. You see, that is the reason why we are saying that. <laughs> if Biafra never comes, you see all these killings and maiming and adoption of our people we continue till we stand on our ground and begin to do the needful by searching for these people in that bush they are you people should go and look for them and get them this is what i have for you people breaking news Good day, and I hope you heard it. Good day, and welcome.